नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत करते हैं मैं मुकेश तिवारी और हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में संगम के तट पर यहाँ विदेश से भी लोग पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं मेरे साथ हैं हरीश कुमार गौतम जी वो बता रहे हैं कि तीस देशों से विदेशी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं आज हमारे माँ गंगा के पावन तट पर प्रयागराज की धरती पर आज देश विदेशों से 35 देशों से रेनबो फैमिली इंटरनेशनल सोसाइटी के मेंबर आज हमारे पावन पथिक पावनी माँ गंगा का आचमन करने और इसे स्पर्श करने के लिए आज हमारे प्रयागराज की धरती पर पधारे हुए आज ये लोग अपने सनातन धर्म माधगर बिंद्रा अपना गौरवात महसूस करती है कि विश्व के अंदर सनातन धर्म के अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो भाईचारा प्रेम भाव मर्यादा श्रद्धा तो किसी को भी धर्म में एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस धरती पर सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म शुक्रिया हर हर महादेव हर हर Announcement Center.